Hello，大家好，Good morning。我带你看，嗯，杨生的脸。接下来呢，我会带大家跟我一起洗脸刷牙，然后保养，还有就是我简单的妆啦。至于我就怎么洗脸的，呢，我就跟大家介绍了，因为我觉得没有特别好用的。如果硬要讲的话呢？ 会推荐啊，Mary Kay 那天我上一次影片有介绍过，还有一个是我自己有在用的，就是 Simple 的洗脸，我觉得很温和，很不错，大家可以去那边买买看。好，大家影片啦，给个赞，然后订阅我的频道哟，那就继续下去。Hello，大家好，今天呢，我是要做一个。 早上起床我会做什么？再加上，嗯， <laughs> 因为等一下，啊，我要带你们看我会我现在住的地方，再加上，啊，我为什么会在这里？对，然后现在呢，我要开始用这个肌研的化妆水，我会湿敷。我用的化妆棉是那种，啊，它是一片，可是可以这样子分开的，然后这边你可以吸一半。 我现在是刚洗完脸的状态，等一下你们会知道。啊，跟着我一起保养吧！我现在对面是一片海哦，我可以等一下拍给你们看，超爽的！我第一次住靠近海边呢。就是你一醒来，你你能够看到的风景就是海。 是超酷的，就是一个很幸福的事，对，好想给你们看了，等赛给你们看吧。 我觉得这个化妆水还不错，嗯，我觉得师傅会比较啊来来的比较有效果，对。然后因为在酒店这样一整，在饭店这样子一整天嘛，所以就觉得那你要来师傅来补一下水，不然等一下上妆我怕会不服帖。嗯。 我通常会这样子敷一个五分钟，我会敷大概五分钟的。我后面这边超美的，这边后面是我坐的地方，对。然后你可以看到我的影子。 <laughs> 清爽的妆吧，毕竟是来玩的。其实今天是我最后一天了，然后我想说给你们看一下，所以想说做一个 get r e a d with me，来看我平时在度假是化什么样的妆。虽然我平时都是化啊淡妆啦，对，但度假也要淡妆啦。 真的超美的，虽然它海虽然海没有那么蓝了，可是它是很美的咯。它是你是每一间房间的的外面一定是海，对，它这它这边没有分，好像哦你要住哪一边你才会看到海。它这边是你整个三百六十度，就是围绕在海边，然后你住的地方也是在海里面。我不是是我住在海的上面哎。 就我上面全部都是水啊，然后旁边都是水这样子。像我的行程呢，我等下应该会去那个沙滩 yoga，就是 beach yoga，在沙滩上面，在沙滩做瑜伽，沙滩瑜伽。对我等下应该会去做沙滩瑜伽。八点半开始吧，现在还七点多。好，我觉得可以。 是这样，因为其实如果你敷太久的话，也敷到它干其实不好，因为它会让你的水分给流失。 来着，下巴买的磨，我会用这个下巴买的磨出来着，因为我就在，就是药妆店那边做过嘛，然后他跟我说这个牌子很适合痘痘肌，就是很多人都跑来买这个牌子所以我想说试试看，因为我是痘痘肌，我很容易长痘痘，所以然后这样子把它推开。 假日都在干嘛呢？我觉得这次我的假日真是超级棒，应该算今年以来是最棒的吧。 涂防晒，就是我防，我防晒是用这个 SF，它是一个，呃，S，好，我防晒是用这个 SF Beauty Skins，然后它的，它是有遮瑕效果跟防水效果，给它这边有写 s u n s c r e e n 然后 concealer 跟 waterproof，所以呢，我就这样子一瓶搞定，因为我很。 呃，不是说很懒惰啦，就是我不希望我的脸上涂那么多化妆品，因为我是很容易长痘痘嘛，所以我就不想要我脸上涂很多化妆品，所以我就直接用这一瓶就搞定一切。它是有点遮瑕效果，因为它挤出来是比较像粉底的颜色，给你们看，对吧？它颜色是比较像粉底的颜色，所以就可以一瓶搞定。 但它遮瑕效果没有那么好啦，不是说很好的那种，可是还是能够遮到一点点。对，我先这样子大概一下涂，然后我会拿出我的镜子，我的镜子，我用手拍。 然后在毛孔这边呢，一定要往下涂油，这样子的话，你毛孔才能够比较抚平。一保养品的话是往上嘛，然后往上推才能够把毛孔给呃吸饱水。保保养品的话，可是如果是化妆的话，一定要把它往下推哦，这样子你的毛孔才能够比较那个比较遮住。 其他就在这推，我是用我会用轻拍呀，我都是用轻拍。现在已经推匀了，这就是我底妆。 <laughs> 我没有用什么很厉害的东西， <laughs> 我底妆就这样子完成了。然后接下来我要做一点遮瑕。平时的话呢？ 平时的话，我就这样子就搞定了，我不会遮瑕。因为我刚才说了嘛，我不要很多东西，很多化妆品在我脸上。可是一天是度假，因为还是度假，所以我就要用遮瑕。然后我遮瑕是这个，它已经被我用到没有牌子了，它是 Collection 的遮瑕，然后色号是三号 Warm m e d i o w 对，然后我会把它涂在手上这边。 然后，再慢慢的点，对，这样子的话才比较仔细，不会好像一大大大。但你用那种呃遮瑕刷会比较好啦，会会更仔细喽。可是又没有，所以我就用手这样子慢慢的点上去。然后它的这个遮瑕是比较。 呃，干的，所以它的遮瑕度会比较强。嗯，当然，如果你的痘痘是那种很干的话，你就不可以用这个，因为它会卡。这个是开价的、哦，所以很便宜，然后又很好用。接下来我要画眉毛。眉毛呢，我是用这个，这个是大创的，然后加一个眉刷。 刷，就是斜角刷那种。他们自己是有附一个刷子啊，可是我没有用。对，这是大创的眉粉，我我个人觉得很好用，便宜又好用。我现在来画眉毛，我会从。 呃，眉尾开始画，眉尾画完了过后呢，眉画完了过后呢，我会这样子扫去前面，用剩下的余粉扫去前面，因为我不想要我的眉毛看起来很重，就这样子慢慢推，其实它是有东西。 这个影片里面看起来好像很黑，但是它其实它不黑，它没有很黑。我了，妹眉毛画好了，接下来我要画眼线，眼线一样的我会用这个眉粉做深色来当做眼线，因为我觉得这样子比较自然。我照着这个镜子画哦。我画眼线方法很简单，就是。 是拉我的眼尾，平行的拉，然后这样子画。记得要在下眼尾四分之一处画一个框哦。就在这边，又想要把眼睛框起来，这样子看起来会比较大一点。 这样子，有差吗？有差吗？好，好，接下来我们涂眼影吧。啊， <laughs> 接下来我们涂眼，不要管后面的人。 的室友的弟弟，对，好，撇开他，我们一起来画眼影吧。眼影的话呢，我会用这个，也是一样是大创的，我个人很喜欢，因为我觉得它的粉是，呃，很细致，然后珠光是有，然后也是很细致。对，目前我觉得大创好像没有了，因为我试着帮我朋友找找看，然后它的盖已经脱落了。它 <laughs> 这边是一个镜子的，对，我觉得蛮好的，还蛮贴心的。 以它的价钱来说是很贴心。它这边是米色，哎，白色和给打亮来用的，然后是肤色，然后是一点金属色，然后是灰黑色。我会用这个米色来打亮整个眼窝，然后跟啊这个卧蚕这边。我拉近给你们看，我拉近给你们看。 这样子，就是我打亮整个眼窝。镜头看好像我的眉毛很粗，但是其实它不粗哎。然后再多一个我的室友，哈， <laughs> 这边我先标画，我先画完这边，然后让你们看那个差别。一想说是淡妆嘛，还是要有点差别，对吧？好，接下来我会用这个金属色的，这个是画在这个啊眼褶内，就是双眼皮跟啊睫毛的中间这边，只画在眼褶内哦。 然后一样画在卧蚕这边。好，画完了过后呢，我会加一点点这个橘色的，它是大创也是，它是橘色的腮红，它有分橘色跟粉红色，我个人是比较喜欢橘色的。对，我会画在。 这个眼尾这边三角形处，看得到吧？额后尾是会画在这个， <laughs> 我的室友，刚才那个那个是他弟弟，我会画这个眼窝，一点点的哟。 来打造那种楚楚可怜的那种感觉。好，接下来要开始啊，刷睫毛。现在我要夹睫毛，我这边是有夹的，哦，这边是没有夹的，是不是有差？ <laughs> 有吧？对，是有差的。等一下，我刷刷那个睫毛膏，你们会看得更清楚。好，我回来了，我刚刚去拿我的睫毛膏。 我是用这个 Maybelline 的睫毛膏，我觉得还不错用，它不会那种，呃，它不会很湿，所以你刷出来的睫毛会比较根根分明。我不是，我这样子打开过后，我这样子刷一下，或者有时候我会用一个卫生纸这样子擦，把它擦干一点点，对，然后就这样子正常的刷。 留半边吧。我觉得刷睫毛很重要。好，让你们。口红呢？我会用这个，哎， <laughs> 我会用这个曼秀雷敦的，它是它的试用包，它的名字叫 Lip Lip e y e s 啊，是吗？曼秀雷敦的，它其实是一个护唇膏，然后。 白色的，它会照这里的唇色，然后变色。我现在肚子好饿哦，赶着去吃早餐。好，忘记涂腮红了，腮 <laughs> 红同样的，我会用这个盖那个橘色，然后这样子笑，好嗨嗨。 就差不多就这样子完成啦。拜拜。对，随便拍，就好了。然后定妆定妆，出来玩绝对不能容妆。定妆我会用这个，我会用粉饼，因为我把我的蜜粉拉在里面。我蜜粉通常我是用那个 Industry 的。 那个控油蜜粉，所以因为我手上现在只有这个，所以我就用这个吧。这是 Kitty 的屋子呢，都是向着海，然后包括我现在坐坐在这个地方也是向着海，超美的，看，都是海。 <laughs> 好，我现在来摘一点点，然后不能太多，不然会卡粉。 拍完了就差不多好了，是不是很快？平时的话可能五分钟就可以好了。完成，我现在现在要去换一个衣服，然后再做个结尾吧，拜拜。 在巴你，是不是很美？给你们看我后面，哈喽！无限的海，三百六十度的海，哈哈。就是，这就是我们刚刚住的地方，然后外面全部都是海，超美的。 虽然它的海没有那么蓝超喜欢这里希望大家会喜欢我这次影片哟拜拜 who do you call when you need someone Who do you touch when you need some love? Who do you want as you want only? <laughs> it's the stinky salt. I don't know mine is just doing stinky salt or duty frutti, but it's, it's not, okay. Not so bad, but I can feel that it's, it, it is the stinky salt.